يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك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 أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل اسمك ما رأينا قدت يا وجه سروري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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مسباح السدور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 يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاحتفت من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 أنت إكسير وغالي أنت مسباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد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 صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثله اسمك ما رأينا قد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 أنت مسباح السدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك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 أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثله اسمك ما رأينا قدت يا وجه سروري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 أنت شمس أنت بدرون أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري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 يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثله اسمك ما رأينا قد أردت يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي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 صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثله اسمك ما رأينا